Quando ero piccolo pensavo che saremmo andati d'accordo per tutta la vita. Ho sempre fatto del mio meglio. Eh, è vero, il mio carattere a volte non è facile. Vi ho fatto tribolare parecchio, ma, ma ho messo sempre voi al primo posto, anche se questo forse qualcuno stenta a crederlo. Mi mancherà la mia casa. Mi mancherà ogni singola cosa. Ho il cuore che batte all'impazzata e così tanta paura che... Spero di svegliarmi e scoprire che tutto questo è stato solo un brutto sogno. Ma so che non è così. Mi dispiace. Vi chiedo scusa se ho sbagliato qualcosa, anche se non riesco a capire cosa, ma so nel profondo del mio cuore che, anche voi mi amate come io amo voi e mi perdonerete. Quindi starò qui ad aspettarvi, immobile, seduto, perché perché so che tornerete a riprendermi. Vero?